wis tak pracaya menawa ana panandhang ing kono ana pangluaran kang wigati aja kepes ing pangarep-arep marang sang pamarta sarta ditansah olah katresnan ing sak